banyaknya para-para sahabat Nabi yang datang ke Nusantara. Wah. Dan Nusantara yang dihuni oleh orang Melayu, Allahumma salli ala sallam. Allahumma salli ala merujuk kepada Indonesia, Tanah Melayu, Brunei, Singapura. Di antara yang termaktub dalam itu ialah kedatangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Sena Osman radhiyallahu taala anhu ke tanah Melayu.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 tapi entah macam mana handset saya tu hilang dalam tu termaktub banyaknya para-para sahabat Nabi yang datang ke Nusantara wah wow. kita dengar sahabat Nabi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mereka pergi ke China contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu jadi sebenarnya para para sahabat ni lepas mereka menerima Islam mereka terus keluar daripada sebenarnya tanah Arab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli lebih-lebih lagi mereka keluar daripada Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya-Allah. Sahabat-sahabat Nabi yang 924,000 orang tu ramai. Ramai betul. Yang duduk di Madinah, yang tinggal di Madinah hanyalah satu per tiga. Dua Masya. per tiga ataupun kebanyakan ataupun sebagian besar para sahabat Nabi keluar daripada kota Madinah untuk menyampaikan Islam ke seluruh alam dan dunia. Allah. Dan Nusantara yang dihuni oleh orang Melayu Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli merujuk kepada Indonesia tanah Melayu Brunei Singapura petani dan atas lagi sampailah kepada Kesultanan Sulu di bawah sana sampailah ke Kalimantan, Borneo, Sabah, Sarawak. Allah SWT. Banyaknya para sahabat Nabi yang datang juga ke sini. Cuma saya, saya sayang PDF tu hilang. Saya pun tak tahu nak urut balik macam mana. Allah SWT. Allah SWT. Di antara yang termaktub dalam tu ialah kedatangan Sena Ali karamallahu wajah dan juga Sena Osman radhiyallahu taala ke tanah Melayu. Allah tu hebat tu para sahabat besar mai tu Tuan-tuan subhanallah Allah masada ada Sayyidina Muhammad kemudian disambung dakwah itu oleh para tabi'in para tabi'in datang juga ke, ke tanah Melayu bukti yang paling jelas ialah datangnya satu ulama namanya Syekh Ali Alirah ditanya Inggeris dilandak Oh. Kalau start saudara Sina Muhammad dan masih ada hubungannya sampai hari ini. Allah. Dia tabi'in. Tabi. Jadi di sana di Alor Star ya kalau tak silap tadi itu masih ada bukti nyata kuburan daripada tabi'in. Allahu Akbar. Berarti memang ada akurat ya apa yang disampaikan oleh Syekh Zainul Asri ini kalau berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi yang pergi ke sini gitu guys. Pergi ke tanah Nusantara kita ini. Iya kan? Dan sampai sekarang pun tidak putus-putus ya Ahlul Bait, para habaib itu datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, ke Nusantara ini guys untuk berdakwah. Allahu Akbar. Bid'ah ini istilah orang yang tak jumpa Rasulullah tapi lepa sempat dengan sahabat. sahabat. Maka subhanallah yang ajibnya Islam datang ke tanah Melayu tanpa melalui peperangan. Betul. Islam main ke tanah, ke, ke tanah Melayu melalui dakwah para ulama. Ini istimewa orang Melayu. Islam masuk ke negara kita, ke negeri kita tak melalui jalan perang berbeza Islam masuk ke Asia Wusta. Asia Wusta ni dia panggil Asia Tengah. Ke Salalah Sayyidina Muhammad, ke Rusia, Rusia. ke Azerbaijan, hak tan-tan-tan tu. Jadi Islam masuk sana melalui peperangan. Maka tuan-tuan subhanallah bangsa kita bangsa yang telah lembut hati untuk menerima Islam. masya dan kepandaian para pendakwah ni pun sangat hebat sebab mereka datang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mereka study mereka buat research buat satu kajian bangsa kita bangsa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bangsa yang mudah masuk Islam kalau rajanya masuk Islam ah betul maka timbullah mereka merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut annasu ala dini mulukihim manusia mengikut agama raja akhirnya subhanallah Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allahumma salli maka raja-raja didekati oleh pendakwah jadi pendakwah ni mereka modai depa masalah sana Muhammad mendekati raja dengan perangai dan akhlak yang ditunjuk oleh agama maka tuan-tuan subhanallah maka raja dia tengok bila mai pendakwah ni matching di antara akhlak pendakwah dengan budi akai orang Melayu orang Melayu ni lembut masalah nama Muhammad orang Melayu ni beradab orang Melayu ni beradab bila Islam mai dia matching masuk elok ya tu yang mudah raja terima tempat-tempat lain dia kerah mereka tak mudah nak terima Islam tu akhirnya kena perang bila perang baru tunduk orang Melayu ni subhanallah masalah Sayyidina Muhammad dengan berkat raja-raja Melayu dulu dan raja-raja kita pula subhanallah masalah Sayyidina Muhammad bila mana pendakwah ni main dia tengok pembawakan pendakwah ni lembut orang Melayu tak boleh terima pembawakan kasar Orang Melayu akan menolak pembawaan kasar. Orang Melayu akan mudah terima kalau pembawaan lembut. Lembut. Pasal apa? Sebab orang Melayu keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Ini merujuk kepada kenyataan yang termaktub dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu taala dan juga merujuk pada kitab Al-Kamil fit Tarikh yang disusun oleh Al-Imam Ibn Asir radhiyallahu taala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sallallahu alaihi Muhammad Allah berkahwin dengan satu orang perempuan namanya Qanturah. Betul. Qanturah ni ia satu orang perempuan daripada dia panggil campur kuno, campur lama. Allah SWT Muhammad daripada perkahwinan itu dapat enam orang anak. Dari situlah bermula sejarah orang Melayu, keturunan kita beragama. Maka sebab itu Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Orang Melayu ni macam-macam penyataan ada kata Hindu, ada macam-macam. Sebenarnya orang Melayu ni sebahagiannya sudah pun beragama, cumanya tak Islam ya. Ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Sebenarnya Islam. Cuma Musa ala sayyidina Muhammad tak disebut Islam. Islam Sehinggalah Islam tu Nabi kita yang datang bawa Allah. wahyu daripada Jibril alaihissalam. Ataupun dalam bentuk yang lebih tepat dipanggil agama Hanif. Ini bangsa ini agama orang Melayu. Agama Hanif. Hanifan Musliman. Hanifan Musliman. Inilah agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ah. Soalan Sina Muhammad. Allahumma salli salli barik. Baik. Dalil dan, dan dalil dan syahidnya ialah perkataan sembahyang sembahyang. Ada orang kata tu selalu pakai sembah-sembah lah, pakai solat. Solat tu bahasa baru. Yang kita panggil lama dia panggil sembahyang. Allah SWT. Jadi asalnya ialah nama sang yang sang sang sayang, sayang. sang yang taya. Oh, sang yang taya. Sang yang taya ni maknanya Orang oh, kita ada panggil sang-sang ni sang kancil kan. Sang ni si lah. Salah Sayyidina Muhammad. Yang. Yang ni Salah Sayyidina Muhammad. Tuhan yang esa. Tu makna lama bahasa lama kita. Tuhan yang esa. Tu tauhid. Taya ni Allah salli ala sayyidina Muhammad Allahumma merujuk kepada Tuhan yang tak boleh nak digambar. Ini bahasa Melayu dulu. Jadi sembahyang, sembahyang iaitu Tuhan yang esa itu bahasa kita. Tuan-tuan, subhanallah, Allah masalah ada Sayyidina Muhammad. Allah Maka itulah. Ataupun dulu orang panggil orang Melayu ni sembah disebut agama animisme. Sebenarnya salah. Animisme ni dia merujuk kepada semangat. Soalnya Sayyidina Muhammad sebenarnya salah. Dia hanifan betul lah agama kita ni kalau segi tengok semangat dia panggil roh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Taibu. sebenarnya ialah kefahaman terhadap Islam ni dah ada bila main pendakwah sama faham tak benar duk pegang macam tu dah bila main Islam sama-sama masuk ya Alhamdulillah jadi itulah yang dikatakan anugerah Allah kepada agama kita Pendakwah ni pula yang main bukan sembarangan pendakwah. Pendakwah yang main ke negara kita ialah Ahlu Baiti Rasulillah. Allah iaitu Allah. anak cucu Rasulullah. Yang main negara Allah. kita. Amin. Sebab itu tuan-tuan, masuk pendakwah daripada pelbagai. Pendakwah ni ada main daripada Yaman, ada main daripada India, ada main daripada China. Semua tu pendakwah yang main tu semua Islam lah kau Fa'ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli salli wa alaikum Yang mai daripada Yaman Daripada Hadramaut lebih khusus Fa'ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli salli wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli Yang mai daripada Cina Lepas dah Islam lah. Hak mai pendakwah mai ke Nusantara ni Ahlu baik Rasulullah juga Contoh yang mai ke negara kita ialah Puteri Hang Lipo. Puteri Hang Lipo ni tak ada direpotkan dalam sejarah seorang Islam. Ah. Dia blur, dia bagi macam tu ya. Puteri Hang Lipo main mai ke main ke Melaka, masuk dalam Sena Melaka ni kita sini, eh. tuan-tuan di, di, tuan di sini lah. Ada Sena Mahmud. Allahumma salli wa sallim Melaka ni panjang dia punya pelabuhan tu. Daripada Bandar Hilir Melaka sampai ke Ulu Melaka ni. Itulah panjangnya pelabuhan Melaka yang hebat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Tuan-tuan, tapi sejarah diputar balik. Puteri Hang Lipu tu lah nama dia ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syarifah Sofia Al-Jufri. Dia ialah ahlu baiti Rasulullah nama dia. Allah. Dialah yang berkahwin dengan Sultan Muzaffar Shah satu. Raja oh. Kedah yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah pada situlah betitihnya keluarga Nabi dalam salasilah raja-raja Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Begitu juga raja-raja negeri lain yang ada syah belakang. Syah ni bukan boleh buat ikut suka. Raja syah ni merujuk kepada keturunan raja di India. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pendakwah-pendakwah ni bila main, subhanallah, semua mereka dah keturunan Nabi dah pendakwah-pendakwah ni. Ada yang main dia keturunan Sana Hasan. Ada yang main keturunan Sana Hussein radhiyallahu taala anhu. Maka subhanallah Allah Subhanahu wa taala Muhammad maka hak tu mai daripada Cina dah Islam, mai daripada India dah Islam, mai daripada Hadramaut dah Islam. Saya dah berjalan alhamdulillah hampir di semua tempat di seluruh Nusantara. Saya pergi ke Kalimantan. Kerajaan Islam di situ namanya Kerajaan Kutai. Kutai. Salah Sayyidina Muhammad. Kerajaan Kutai ini adalah satu orang raja hebat. Saya lupa nama raja tu. Raja ini Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Raja-raja dia tempat pemakaman raja-raja ni dia khususkan. Kalau kita di Kedah ni makam di Raja Langgak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallam. Raja-raja bila mana dia mangkat, dia akan dimakamkan sebelah dia permaisuri dia. Isteri dia. Tapi Raja Kutai ini punya hebat, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Ketika dia wafat, yang duduk di sebelahnya ialah gurunya. Allah. ni Raja yang memuliakan ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah seperti mana Raja Kedah dulu iaitu Sultan Allahumma masalah ala sayyidina Muhammad Allah masalah ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim anak kepada Sultan Tajuddin Mukarram Shah apa nama sekolah sains hak di Sungai Petani tu Sultan Mat Jiwa Sultan Mat Jiwa ni Raja Kedah yang ulama. Masalah Syed Umar. Gurunya Syekh Abdul Jalil di apa ni tu di di di tu dekat dengan apa Masjid Putih tu. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi Jadi subhanallah ni pengaruh Islam yang telah duduk di negara kita. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan selesai videonya guys dan itulah tadi pembahasan daripada Syekh Zainul Asri yaitu dakwah para sahabat Nabi di tanah Melayu memang dari dulunya sudah guys ya dan Islam masuk ke tanah Nusantara ini bukan karena peperangan akan tetapi karena istilahnya kelembutan orang-orang Nusantara ya kan terutama orang-orang Melayu di Indonesia maupun di Malaysia seperti itu guys Allahu Akbar dan apa yang disampaikan oleh Syekh Zainul Asri ini juga ada buktinya yaitu di Alur Star itu memang ada makbara ataupun kuburan daripada ulama-ulama besar ataupun tabi'in Allahu Akbar dan kalau kita lihat juga banyak istilahnya bukti-bukti yang mungkin ditutup-tutupi ataupun bukti nyata yang mungkin kita belum tahu Allahu Akbar dan semoga kita dibukakan hati mata hati kita untuk senantiasa cinta kepada ulama cinta kepada Ahlul Bait cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi ya jadi jangan sampai istilahnya kita itu terlewat untuk senantiasa bersolawat Syekh Zainul Asri ini mengajarkan kepada kita untuk setiap saat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan senantiasa menyebut namanya. Seperti cinta kepada istri kita, maka istri kita pasti ada dalam hati kita. Senantiasa Masya Allah istriku, istriku, dan istriku. Begitu juga ketika kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka senantiasa lah kita menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Agar supaya apa? Ya agar agar supaya hati kita langsung ya berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan kita Allahu akbar. Bagaimana kita dikatakan cinta apabila kita tidak pernah menyebut namanya?